Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami dengan Gusma Kreatif Ya, eh, baik untuk kali ini saya akan memberikan tutorial eh, <clears throat> Sipos ya di sini aplikasinya sangat keren sekali, sangat mantap sekali, bagus nih untuk aplikasi kasir untuk toko Anda. Jadi eh, sistem ini uh, saya sarankan uh, jika Anda menggunakan uh, aplikasi untuk pengelolaan stok, persediaan barang, kemudian untuk transaksi jual beli ini uh, bagus ini ya. Teman-teman uh, boleh order uh, silakan kalau mau uh, demonya bisa trial satu bulan. Uh, linknya berikut ini. Oke, langsung saja saya akan demokan di sini saya menggunakan di sini ada tiga akses, eh, akses ya. Yang pertama ada admin, ada pemilik, ada kasir. Saya akan contohkan dulu uh, admin dulu ya. Admin ini mempunyai hak akses yang penuh. Admin, kemudian passwordnya admin. Oke, setelah itu kita akan masuk. Nah, disebutkan tampilan seperti ini. Uh, ini kita close saja Eh, di bagian dashboard ini <clears throat> ada uh, ada pelanggan, supplier, kemudian pembelian hari ini penjualan hari ini, kemudian terjadi transaksi terakhir, kemudian 10 barang terlaris juga ada di sini di bulan Desember. Kemudian di sini kita bisa melihat nih uh, transaksi yang kira-kira hari ini Eh, transaksi terakhir itu apa kita bisa lihat kemudian transaksi yang terlarji di bulan Desember nah ini untuk analisa kita untuk lebih memantau barang tersebut kemudian eh, di dashboard ini kita eh, di menu-menunya eh, terdapat menu barang menu barang di mana ini eh, barang misalkan kita ingin menginput barang nah seperti ini ya <clears throat> menambahkan barang di sini dengan mudah kita bisa menambahkan barang, bisa menggunakan barcode atau langsung tambah ya. Tambah nama barangnya apa, di sini kategori, kemudian e, eh, satuannya apa, harga pokok, harga eceran, harga grosir. Nah, ini tujuannya nanti untuk transaksi ketika ada transaksi grosir jelas kayak harganya berbeda ya dengan harga eceran ya. Dan stoknya uh, pembelian ada stok barangnya berapa misalkan ya uh, menambahnya kemudian minimal stoknya kemudian uh, dibuat oleh siapa oke ini uh, sangat bagus nih ya uh, kemudian langsung simpan kita akan contohkan di sini nama barang misalkan komputer ya nama barang komputer Lenovo Lenovo kemudian kategori di sini udah ada belum kira-kira ya kategorinya nah karena belum ada di sini adanya ini ya oh ini eh, tentang obat-obatan bisa tentang obatan bisa komputer bisa lain-lain ya ini multifunction jadi multifungsi untuk toko retail juga bisa misalkan di sini kita buat sabun bisa sini saya buat bodrek misalkan eh jangan oskadon lah ya oskadon nah untuk kategorinya obat Eh, batuk pilek ya terus kadon obat sakit kepala uh, gini aja lah ya intinya ya kemudian di sini ada uh, dalam bentuk tablet lempeng cara kita lempeng harga pokoknya misalkan 10.000 satu lempeng misalkan harga ecerannya misalkan e, 15.000 kemudian ini kayaknya tablet aja nih yang enak ya harga pokoknya ini 5000 <clears throat> ribu ini 8000 misalkan 4000 kemudian harga grosir 6000 nah seperti ini stok misalkan ada 10 kemudian minimal stok 1 eh, dibuat oleh manufaktur misalkan PT Glosari Glosari Oskadon misalkan ini saya ngasal ya kita save simpan oke coba kita cari hmm, kita cari ya, entry terakhir oskadon nih ya oskadon dengan tipe ini glossary batuk pilek nah ini kita bisa edit ya nah barang ini sudah masuk eh, dan kodenya ini akan di generate secara otomatis oleh sistem hmm. kemudian selanjutnya kategori barang Nah, sebelum kita menginputkan nama barang, seharusnya tadi kita menginputkan kategori. Kategori ini misalkan komputer atau sabun. Sabun kan banyak macamnya. Misalkan sabun Lifebuoy, sabun Lenovo, eh sabun Lenovo, sabun <laughs> sabun ini ya, apa Sinsui dan lain sebagainya ya. Kemudian eh, di sini ada data transaksi. Ada transaksi penjualan, ada transaksi pembelian. Misalkan kita akan mencoba transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini e, untuk admin ini hanya bisa ngecek ya ini mungkin pelanggannya siapa ini bisa ngecek ya tapi untuk kasir nanti dia akan e, meng, ini ya e, melakukan transaksi nah, misalkan di sini admin ya e, dibuat oleh siapa ini ya kita akan ngecek transaksi misalkan e, kasirnya beda-beda nih berarti kita akan mungkin uh, memfilter berdasarkan uh, yang inputin ya kan sidik nah, kita filter coba nah jadi yang inputin sidik ini ya jadi uh, jika ada kesalahan pada adminnya misalnya ada sip malam sip siang kita tahu oh hari ini sip siang ini tanggal sekian sip malam ini oh ada selipnya di sini tahu ya kemudian Ardina misalkan kita filter nah nggak ada transaksi belum ada admin misalkan admin nah ada transaksi nih Nah, itu seperti itu ya. Kemudian ini ada data pembelian. Jika data pembelian ini hmm, oh ya data penjualan ya, data penjualan tadi ya jika cetak cetak nota cetak faktur penjualan ya, cetak nota ya. Nah, ini faktur penjualan lebih ke faktur penjualan atau cetak nota lah sama nih ya. Jadi seperti ini hasil cetak notanya dan ini sudah bisa di print. Jadi untuk ID ini faktur pelanggan ini pelanggannya umum ini pembeliannya ini oke ini sudah bisa cetak nota seperti ini oke selanjutnya eh, kita akan ke pembelian misalkan ya ke bata pembelian nah pembelian pun sama faktur beli atau nah faktur beli ini seperti ini ya nah, ada cetak pembeliannya yang barang yang dibeli apa aja oh, oleh siapa alamatnya ini alamat kita ya hmm, sama saja purchase order lah gitu hmm, ya, kita pembelian uh, tapi ini kalau ini udah invoice-nya ya kalau purchase order itu kan pemesanan uh, pembelian oke okay. uh, eh, ini misalkan kita akan filter juga nih yang membeli siapa uh, yang pengeceknya siapa ini ini bisa dicek lewat sini kemudian yang selanjutnya kasir kasir ini bisa melakukan penjualan eceran penjualan grosir pembelian kemudian retur barang oke okay, kasir misalkan nih di dalam toko ada kasir nah dia bisa udah bisa menggunakan barcode nanti akan masuk ke sini nah, jika nih tadi kode oskadon ini kita akan barcode nih ya, stoknya kan kelihatan masih 10 oke okay, kita akan uh, di sini juga ada foldernya ya tadi ditaruh di mana nih misalkan ditaruh di database mana nih uh, misalkan oskadon tadi apa di batuk pilek gitu kan nah itu kan e, bisa dicari oke kita paste di sini misalkan kita enter nah dia akan memunculkan harga jadi ketika kita enter dia akan menampilkan harga nah di sini Osgadon harganya 8000 nah diskonnya berapa misalkan kita akan beli satu harganya 8000 karena ini kita tadi eceran ya Eh, kemudian kita add tambahkan misalkan tambah di sini atau kita bisa hapus di sini oke pelanggannya misalkan umum oke kita jumlah bayarnya 10.000 misalkan nah, di sini akan menghitung sendiri ketika kita simpan nah dia akan langsung menyimpan nah tinggal kita mau mencetak apa enggak apabila kita dimintain untuk mencetak maka kita akan cetak faktur nah atau cetak print nota Oke, seperti itu. Hmm. Selanjutnya, apabila kita melakukan transaksi data pembelian uh, uh, apa namanya penjualan grosir sama saja ya hmm, sama hampir sama namun bedanya di sini kalau penjualan grosir uh, beda di harga ya misalkan kita akan paste kode yang tadi nah ini kan tinggal sisa 9 kalau nggak salah beli satu ya harganya 6000 ya tadi 8000 nah sama di sini Oke, itu kemudian riwayat uh, kemudian pembelian. Nah, pembelian ini pembelian barang misalkan oskadon tadi ya. Eh, jumlahnya berapa? 50 misalkan. Kita beli. Hmm. Misalkan suppliernya siapa? Eh, PT ini ya sumber sari ya, misalkan. Kita beli. Oke. Nah, ini langsung masuk ke sini. Nah, jika itu sudah simpan. Nah, dia akan menyimpan apakah stok akan bertambah jika menyimpan coba kita lihat oskadon ya betul ya nah stok akan bertambah tadi beli 50 jadi 59 oke selanjutnya ke retur retur ini pengembalian barang jadi kita mau tadi beli oskadon tapi salah ternyata nah, kita klik di sini oskadon oh, salah ini harusnya bukan oskadon kita retur nih eh, salah harusnya bukan bukan obat batuk bukan obat batuk harus harusnya pilek harusnya obat pilek obat pilek nah kita bisa seperti itu misalkan e, nah ini e, kemudian kita retur apakah ini akan menambah e, eh, Pak Oskadon ini menambah stok coba kita cek apakah karena retur ini karena barang rusak jadi hmm, kita cek di sini dia tidak e, menambah stok ya karena kenapa retur itu e, dikatakan retur e, eh, biasanya barangnya rusak ya atau tidak bisa dipakai gitu kalau dikembalikan karena udah dibeli biasanya jarang sih ya kemudian riwayat penjualan di sini juga ada riwayat penjualan ya kemudian ada riwayat pembelian untuk hari itu kemudian ada data supplier di sini bisa kita tambahkan kemudian ada pengaturan Nah, pengaturan ini untuk pengaturan toko, untuk backup data dan lain sebagainya, alamat ya di sini ya. Nah, kita bisa terapkan di sini atau impor database atau oh, ini ya. Kemudian printernya juga kita bisa setting. Oke, eh, selanjutnya ke pelanggan di sini ada data pelanggan, pelanggan tetap misalkan grosir eh, grosir, kemudian pengguna. Pengguna tadi ada kita bisa karena kita sebagai admin bisa mengaktifkan kasir atau mengaktifkan uh, yang lain pemilik juga nah kita bisa aktifkan nah kalau pemilik itu tidak lengkap uh, kalau kasir hanya kasirnya aja ya kasir supplier gitu ya uh, kalau untuk pemilik uh, kita akan nanti akan demokan untuk pemilik juga oke mungkin itu saja uh, tutorial kali ini terima kasih semoga bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh